Ik ga gezegend door het leven, wow een zoon en bro kregen. kreeg nu wordt die opgeleid om de jonen te laten beven. Helemaal vanaf dag 1, papi hier staan wordt die tenen, zware benen. Elke stap die we zetten beweegt de beven. Ik heb te veel gestreden, om mijn zoon nog te zien stelen. wil hem nooit zien op de blok, ballas pushen met zijn negels. wil hem nooit zien met een klok, hij belt zijn paar maar om te sprayen. Lege magazijnen, neem mijn pussy en zijn negen levens. Ik heb te veel gestreden, het waren lange wegen. Nu word ik wakker, stap in bed en dank de heer van zegels. Ik ben ook daar geweest, maar jij bent iets te lang gebleven maar wat verwacht je dan mijn neger? Ik stop die money in de schoenen, dus voordat ik nieuwe schoenen koop Maak hele rare stappen, maar zie dat je naast je schoenen loopt Naast je schoenen loopt, maak hele rare stappen, maar zie dat je naast je schoenen loopt Jesse with that heat, boy